Ô, seu Miguel, para hum. cortar o bambu tem lua certa? Ah, é, essa lua que eu cortei era lua é ruim. Ela é caronte. E qual que é a lua certa? A lua é minguante. Mas se pôr na água, ela, é, ela não, não, não garante. Não pode deixar fora d'água. O que, que o senhor está fazendo agora? O que eu estou fazendo? Estou instalando a corda. Instalando a corda para fazer viver. Era viveiro, né? Ah, não é covo? Não, quando é o viveiro, é, é a mesma coisa, é viveiro a mesma coisa. É um covo aqui. Covo e viveiro é a mesma é, coisa, né? Um Explica para quem não sabe, o que é. que é, é um viveiro ou um covo? Ah, o viveiro é, é onde prende o peixe, né? E o covo é para caçar o peixe. Ah, mas é, é, mesmo, é diferente então? É, é diferente, mas coisa pouco. Uhum. Qual que é a diferença que tem o covo do viveiro? É, o covo leva, leva é um, é, bem dizer, um por dentro do outro, né? Para o peixe entrar e não poder sair. E o viveiro? O viveiro, é, você tranca ele lá e pronto. Então, e esse bambu para fazer o covo tem que ser especial ou não? Não, é só dessa aqui, né? Só, de, só bambu mesmo. Bambu? Não, é. E se, o senhor usa só essa faca para fazer? É só essa. Não, é, posso usar outro, mas esse aqui não. Só essa com uma aqui... faca dá para fazer um covo? É, só com uma faca e facão, né? É, o facão para cortar o bambu. É. Com quem que o senhor aprendeu a fazer isso, seu Miguel? Eu aprendi com meu pai mesmo. Meu pai fazia, fazia jacá, fazia jacá de, de, de lombo de cavalo, como é que diz? Ô, seu Miguel, fala uma coisa pra mim. O senhor ainda usa o covo hoje ou não, pra pescar? Ah, eu não, uso por causa que o pão é muito caro, né? Pão? É, ah, é. É? então tem que botar pão dentro do... Tem, da... tem pouco pão. Ah, é assim que funciona é, então? É pão, cara, que, cara, que isso. O, mais principal para né, caçapete é você a sardinha, mas tem que deixar a sardinha feder, né? Uhum. É. E aí prende ela, amarra ela dentro do covo? Não, sorta. Sorta lá. Sorta lá. Sorta lá e, e você põe o pão e, e sorta na água, né? Ah. Põe um apoio, põe um tijolo nele para afundar, né? Porque é, o pão não encharca logo, né? Uhum. Não é que nem sardinha, sardinha, você já sorta e já vai embora pro fundo. É, nossa esse aqui nós é caçamos muito peixe com isso aqui agora é que fracassou né mas se eu pescar caça ele, ele não cai no, na hora né não vamos uns três dias tem que ter lachare então é. o covo tem que ficar armado três dias é para desconter pode ver outro dia agora tendo cevada pode depor e buscar Ô, seu Miguel, o, o bambu pode colher hoje e já trabalhar hoje ou tem que esperar? Pode. Pode. Pode usar verdinho mesmo, né? É, é verde, é melhor verde que, que seco. Melhor verde que é, seco. Seco dá mais trabalho. Tá certo. Eu trabalhei aqui. Isso aqui o senhor já fez ontem? É. Não, aquele ali é para outro. Agora eu vou trabalhar. Tá? Esse aqui lado hum. Isso aí antigamente o senhor fazia com cipó, não? Fazia. Tinha que ser um cipó fininho. É, tem um cipó fininho. Como é que, como é que chamava esse cipó que o senhor usava para fazer isso aí? É, nós tratávamos do cipó. O nome dele? É. Cipó tinga. Cipó tinga? É, tem irmão. Tem. Ainda existe? Existe. É, é. Hum? Francisco, você. Quer dizer, que é fácil, né? Que a né? Ele trabalhou, que dá. Seu Miguel, o senhor tá, o senhor tá deixando mais fininho para que isso aí? Vai, vai entrar o peixe aqui. Ah, aí vai ser é, o buraco do peixe é, entrar? É, é, o peixe entrar. E por que que precisa deixar fininho assim? Porque peixe bater, e embora lá dentro. Ah, tá. Ele, então ele bate... Vai, é macio, né? Vai embora. Ah, ele é macio, ele entra e depois não consegue sair. Ah, é, entendi. Ah, que legal. faz uma pontinha nela então. Faz uma pontinha para ficar espetado aí o peixe não querer voltar mesmo. Então, daí o peixe entra por aqui. Vai embora. Vai embora pro buraco. Se passar a mão não sai mais, né? Ah, mas se o peixe passar ele não sai mais. É. Aí só dá uma amarradinha com a pra ele não sair, né? Tá certo. E aí, seu Miguel, quando é que vai ficar pronto tá isso? Tá pronto. Tá, tá pronto já? Tá pronto, Francisco. Posso pescar já? Tá, pode pescar. Qualquer rio? Qualquer rio. Ah.